اگر آپ کا میدہ خراب رہتا ہے یا میدے میں تیزابیت ہے گیس کی شکایت ہے یا مناسب بھوک نہیں لگتی قبض کی شکایت رہتی ہے یا کھٹے ڈکار آتے ہیں کھانا صحیح ہضم نہیں ہوتا اور یا پھر خوراک بہت کھاتے ہیں مگر آپ کے جسم کو خوراک نہیں لگتی تو دوستو یہ میڈیسن آپ ضرور ایک بار اپلائی کیجیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے رزلٹس دیکھنے میں ملیں گے دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں اس میڈیسنس کے فوائد کے اوپر دوستو اس سے آپ کو خوب بھوک لگے گی کھانا خوب ہضم ہوگا میدا کی تضابیت ختم ہو جائے گی بد ہضمی اور کھٹے ڈکار ختم ہو جائیں گے قبض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی جسم تندرست و توانا ہو جائے گا دوستو اس کی کسی قسم کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہے دوستو اس میڈیسن کا نام نیکس وومیکا تھرٹی ہے دوستو اس میڈیسن کے اگر آپ پانچ قطرے صبح پانچ قطرے دوپہر کو اور پھر پانچ قطرے شام کو اگر آپ دو گن پانی میں دن میں تین مرتبہ ڈال کر استعمال کرتے ہیں تو دوستو ایک مہینے کے استعمال سے آپ کو بہت ہی اچھے رزلٹس دیکھنے میں ملیں گے